İslamın ən mühüm məqsədlərindən biri müsəlmanların qəlblərinin qardaşlıq və sevgi üzərində birləşməsidir. Buna görə də Allah çox ibadətlərdə bir yerə toplanmağı buyurmuşdu. Bu ibadətlərdən biri də bayram namazıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanlara bayram namazına çıxmağı əmr edirdi. Hətta heyzli qadınlara da əmr edərək belə deyərdi: "Xeyirlərdə iştirak edib müsəlmanların dualarına şahidlik etsinlər." Bu böyük bayrama getmək üçün yuyunmaq, bəzənmək və gözəl paltar geyinmək müstəhəbdir. Ramazan bayramında namazgaha getməzdən əvvəl bir neçə ədəd xurma yemək müstəhəbdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan bayramı günü bir neçə ədəd xurma yemədən namaza çıxmazdı. Namazın vaxtı günəş bir nizə hündürlükdə olandan zəvala, yəni günortaya kimi davam edir. Bayram namazını məsciddə deyil, namazgahda və ya boş ərazidə qılmaq müstəhəbdir. Əgər namazgahda qılmaq mümkün deyilsə və ya ora getmək çətinlik yaradır yaradırsa, məsciddə qılmaqda problem yoxdur. Bayram namazı üçün əzan və iqamə yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ramazan və Qurban bayramlarında namazgahlara çıxardı və ilk olaraq namaz qılardı. Bayram namazı 2 rükət qılınır. Birinci rükətdə ehram təkbirindən sonra 6 təkbir getirilir. Fatihəni oxumağa başlamazdan əvvəl istiftah duası oxunur. İkinci rükətdə isə keçid təkbirindən sonra 5 təkbir getirilir. Hər təkbirdə əllər qaldırılır. Təkbirlərin arasında isə Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah kəlmələri deyilir. Bu iki rükət namazda Əl-Ə'lə və Əl-Qasiyəh surələri və ya Qaf və Əl-Qəmər surələri oxunur. İmam namazdan sonra cümə xütbəsi kimi iki xütbə verir. İmama tabe olanların bu xütbəni dinləməsi müstəhəbdir. Namaza piyada və tez getmək, qayıtdıqda isə ayrı yolla qayıtmaq müstəhəbdir. Bayram namazına çatmayan onu qeyd edildiyi şəkildə tək qıla bilər. Bayram sevinci Allahın buyurduğu və əmr etdiyini yerinə yetirmək və uca Allaha itaat ilə olur. Uca Allah buyurur: Kim Allaha və onun elçisinə itaat etsə, böyük bir uğur qazanar.